اليوم ربما القضية المشتركة واللي تجمع الحاضرين الكل هي ضرورة آه، اقتناع المجتمع المدني بدوره المحوري وكونه اليوم في القرن الواحد والعشرين ربما هو الفاعل السياسي الجديد المستحدث على في الفضاء العام واللي رسالته آه، اليوم رغم الصعوبات الكل ورغم الإشكاليات الكل ورغم آه، منظومة عالمية آه، مانيش باش نقول عدائيه لكن على الاقل صعيبه يبقى هو آه، دونك هازز المشعل وهو اللي آه، تعول عليه الناس الكل للدفاع عن حقوق الانسان ولانتاج سياسه ثقافيه تغرس حقوق الإنسان لدى الشعوب وتجعلهم آه، يقتنعوا بكونيتها وبشموليتها وبترابطها آه، لنفسهم وللشعوب اللي هي حتى مختلفة آه، معاهم سواء كان في الثقافة أو في الديانة أو إلى غير ذلك Je pense que c'est une euh, très très bonne occasion qui nous a été offerte de discuter d'un problème Euh, qui est véritablement de grande actualité. Et c'est en fait, on est en train de faire le bilan euh, euh, de ces huit ans de, de, travail dans le pays à la suite de la Révolution et qui intéresse des aspects qui touchent à l'environnement, qui touchent à la question du climat, qui touchent à la question du développement durable dans un pays qui est en mutation, pas seulement la Tunisie, mais nous constatons au niveau international et ça a été le choix qui a été fait par la Fondation de parler un peu de ce multilatéralisme qui est en train de battre de l'aile et que, euh, bien entendu, il aura des répercussions sur les pays lorsqu'on les prend individuellement. Euh, le cas de la Tunisie a été un des cas qui a été étudié pour voir un peu euh, euh, comment il réagit à ces mutations internationales et comment il réagit à ces changements qui ne sont pas exclusivement internes, mais aussi internationaux. Cet échange entre l'international et le national, à travers la problématique des droits de l'homme, en général la problématique des droits économiques et sociaux, pas seulement politique euh, euh, politiques et, et civils, et avec la troisième dimension, et il y a un projet de pacte des droits environnementaux qui est aujourd'hui en cours, et c'est un projet qui est en cours. كان حوار آه، شيق مع المداخلين الكل ومع الحضور حول الجمعيات وكيفاش اليوم فما عديد آه، نصوص قوانين آه، موجوده في مجلس نواب الشعب اما مدروسه والا تعدد كقوانين متعلقه بالجمعيات ومتعلقه سلبيا بالجمعيات انها تضغط على الجمعيات اليوم بطريقه خايبه وما تخليش الجمعيات تخدم بالعمل نتاعها في المجتمع المدني باريحيه وحكينا زاد على ممارسات موجوده داخل مختلف الادارات اللي تتعامل معها دعم الجمعيات آه، ما خلتهمش آه، تخدم بأريحية